जहाँ एक घुसपैठिया होता है वहाँ और भी होते हैं Ah, ah. कॉर्पोरल तुम कहाँ हो मैं अपनी टीम को ढूंढ लूंगा और फिर हम इन बेहुदा लोगों को वापस घर भेज देंगे हाँ। अब और बैठिए ये यहां क्या कर रहे हैं gonna make you! Mm. मैंने जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं तो हो जाए एक और कैंप ये कोई आम बॉर्डर पेट्रोल तो नहीं है तुम कायरों ने मेरे आदमियों को कहा छिपा रखा है you think you will last long then your friends कायरों तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते शायद उनके ऑफिसर्स के पास कोई जवाब होगा Hope you told your family goodbye. No more playing soldier. Ah! मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा फौजी कभी अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ता बॉर्डर अब नजदीक ही है मेरे साथी ज्यादा दूर नहीं होंगे साथियों को निराश नहीं कर सकता You think you will last longer than your friends? मेरे भाइयों तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढूंगा लगता है आज मुझे एलएसी के उस पार जाना होगा भाइयों तुम जहां भी हो मैं तुम्हें सी की गलत तरफ एक कैंप लगता है आज मुझे एलएसी के उस पार जाना होगा एक आखिरी कोशिश और फिर हम सब घर जा सकते हैं वो हमेशा तो उन बॉर्डर्स के पीछे छिपकर नहीं रह सकते अपने भाइयों को बचाना मेरा फर्ज है और उन्हें पकड़ने वालों को मारना मजा उन, उन्होंने मेरे आदमियों को जहां भी कैद करके रखा है मैं पता लगा लूंगा उन्होंने मेरे आदमियों को जहां भी कैद करके रखा है मैं पता लगा लूंगा हम साथ लड़ेंगे और हमें साथ अगर मैं मरा तो मैं उन्हें याद रखने के लिए कुछ ना कुछ देकर मरूंगा no more playing soldier. Hope you told your family goodbye. Not such an elite commander after all. उन्होंने मेरे आदमियों को जहां भी कैद करके रखा है मैं पता लगा लूंगा साथ लड़ेंगे और हमें साथ मरने का भी कोई डर नहीं है उन्होंने मेरे आदमियों को जहां भी कैद करके रखा है मैं पता लगा लूंगा हम साथ लड़ेंगे और हमें साथ मरने का भी कोई डर नहीं है No more playing soldier. Not such an elite commander after Not all. Not such an elite commander after all.